የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የረዥም ዓመታት ሊቀመንበሩን ኦቦ ዳውድ ኢብሳን ማንሳቱንና በተጠባባቂነት ምክትላቸውን አራርሶ ቢቂላን መተካቱን ተናግረዋል። በመከፋፈል አንጃ በመፍጠር ሰላማዊና በትጥቅ የታገዘ የትግል ስልትን በመቀላቀል የግንባሩን ገንዘብና ንብረት ወደ ግላቸው በማሸሽ አቶ ዳውድን የከሰሰው ኦነግ በግንባሩ ውስጥ ለተራዘመ ጊዜ የቆየውን ውዝግብ በህጋዊና አግባብ በሆነ መንገድ ፈትቻለሁ ይላል። መግለጫውን ያወጣውን የግንባሩን አካል የአቶ ዳውድ ኢብሳን ወገን እንዲሁም የምርጫ ቦርድን አስተያየቶች ያካተተ ዘገባ ፀሐይ ዳምጠው ይዛለች። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ዛሬ በኦነግ ጽህፈት ቤት በሰጡት መግለጫ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር የነበሩትን አቶ ዳውድ ኢብሳን ማገዳቸውን አስታውቋል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ አቶ አራርሶ ቢቅላ ተተክቶ በውክልና ድርጅቱን እንዲመሩ የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ገልጿል። ስምንት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ያለው ከስምንቱ ሁለቱ እስር ቤት ናቸው። ውጭ ያሉት ስድስት ናቸው ሊቀመንበሩን ጨምሮ። ሊቀመንበሩ ብቻውን በመተዳደሪያ ደንባችን ውስጥ በሌለ ህግ አምስቱንም ስራ አስፈጻሚ ከስራ ድርጅት ውስጥ ተቀስቷል። የዚህ አይነት ሁኔታ መሆን የለበትም። ችግራችንንም ያለውን ነገር ሁሉ ገልጸን ፍርዱን ይስጥ የሚል አቋም ላይ ደረስን ማለት ነው። ዛባ በኋላ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መብት አለው። ሊቀመንበሩ ስራውን በትክክል ማካሄድ ካልቻለ ከስራ አግዶ ለጠቅላላ ጉባኤ የማቅረብ መብት አለው ይላል የውስጥ ደንባችን። በዛ ላይ ተመርኩዘን ከአሁን በኋላ ሊመሩን አይችሉም የሚል መደምደሚያ ላይ ተጥፈናል ማለት ነው። በሌላ በኩል የኦነግ ግዛዊ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ በቴ ኡርጌሳ መግለጫውን የሰጡት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከኃላፊነታቸው በስነ ምግባር ጉለት ከድርጅቱ የታገዱ በመሆናቸው ድርጅቱ ወክለው መንቀሳቀስ አይችሉም ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን መግለጫ የወጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም በዲስፕሊን ጉድለት ከድርጅቱ ሕገ ደንብ በተጻረረ መልኩ ተንቀሳቅሶ በድርጅቱ የህግና ስነ ስርዓት ኮሚቴ ተጣርቶ ህገወጥ ነው የተባለውን የሐምሌ ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሁለት ሺ ሀያ የተደረገው አስቸኳይ ስብሰባን አስመልክቶ ያን በዛ ስብሰባ ላይ ከድርጅቱ ህገደንብ ደንብ ውጪ ስብሰባውንም በመጥራታቸው እና በዛም ስብሰባው ምክንያት ውዥንብሮች በመፈጠራቸው ታችን ስድስቱን ሰዎች ከዚህ ቀደም በኦገስት አስራ አንድ ሁለት ሺህ ሀያ አቶ አራርሱ ብክላ፣ አቶ ሌራ አበባ፣ አቶ ምሳ ኩምሳ፣ አቶ ጀቤሳ ገቢሳና አቶ ኢብሳ ነገው እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳን በጊዜያዊነት ይሄ ነገር ተጣርቶ በማዕከላዊ ኮሚቴ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ከዕለታዊ ተግባራት መታገዳቸው ተገልጾ ነበር። አቶ በታ አመራሮቹ በድርጅቱ ስም የሚከናወነው ማንኛውም ተግባር ላይ እንዳይሳተፉ ለሚመለከተው አካል ሁሉ አሳውቀናል ስሉ አብራርቷል። ውክልና ያላቸው አይደሉም። በሁሉም መድረኮች ለምርጫ ቦርድም አሳውቀን ከዚህ በፊት በተለይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንደመሆናቸው መጠን በተለያዩ ሚዲያዎች እና በተለያዩ መድረኮች ላይ ኦነግን ወክሎ ይቀርቡ እንደነበር ይታወቃል። ያንን ውክልናቸውንም በተለያየ መድረኮች የሚያደራጁትን ድርጅቶች በማሳወቅ ድርጅቱ የወከለው ሰው በተለያዩ መድረኮች እየተሳተፈ ነው። ምርጫ ቦርድንም ጨምሮ የእሳቸው ውክልና ተነስቶ በሌሎች ተተክቶ እየተሰራ ነው። የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ቀጄላ መርዳሳ የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ እስኪደርስ ድረስ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሊቀመንበርነት ታግዷል ሲሉ ገልጿል። ይህ አሁን ደግሞ የእሳቸው ከስራቸው ከሊቀመንበርነት መታገድ ነሐሴ አንድ ነው የታገዱት። በነገራችን ላይ አንድ ወር ከአንድ ወር በላይ ሆኗል። ያኔ አስፈጻሚው ጉዳያቸውን አጣርቶ ገምግሞ በተለይ አስራ ዘጠኝ ሀያ ላይ ስብሰባ ሲደረግ ውዥንብር ሲነዙ ነበር። ብዙ በርካታ የስማቃቶች እና በጣም ስም የሚያጎድፉ ፕሮፓጋንዳዎች፣ ድርጅቱን የሚያፈራርሱ አካሄዶች ስለነበሩ ያ ነገር በጣም ስለጎዳው እና እንደገና ደግሞ ዳዊት ከቤታቸው ወጥተው ወደ ወደ office በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች እርምጃዎችን መውሰድ ስለቀጠሉ ነው እንግዲህ ነሐሴ አንድ ላይ ስብሰባ ተደርጎ ስራ አስፈጻሚው ከስራ ያገዳቸው ሁለቱም አካላት ማለትም አቶ ዳውድን ማገዳቸውንና አቶ ዳውድ ስራ ላይ ናቸው የሚሉት ቡድኖች የተፈጠረውን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማሳወቃቸውን ገልጿል። ምርጫ ቦርድም ስለ ጉዳዩ መረጃ ሰጥተዋል። ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ የምርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ ናቸው። ቦርዱ የአቶ ዳውድ ኢብሳን ከኦነግ ሊቀመንበርነት መታገድ መረጃ አለው ብለዋል። አቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ማለት ናቸው። በእሳቸው በኩል የሚመራ የአቶ ዳውድን ከስራ አስፈጻሚ ያገደናል እና ያገድነው ደግሞ የፓርቲ ዲስፕሊንን ጥሰት ስላደረጉ ነው ብለው ለቦርዱ ደብዳቤ አስገብተዋል። በአቶ ዳውድ በኩል ግን ይሄ እነ እገሌ ታግደዋል የሚል ለቦርዱ ያቀረቡት እስካሁን የለም። እሳቸው የተባሉ ሌሎች ሌሎች ጥያቄዎች ነበሩ። ከእገዳ ጋር ግን የተገናኙ አይደሉም። እንዲሁ አባላቶቻችን ታጫውብናል የመሳሰሉ አቤቱታዎች እንደዛ አቤቱታዎች ናቸው የቀረቡት። አቶ ዳውድ ኢብሳ ከአንድ ወር በፊት ለደህንነታቸው ስባል ከቤታቸው እንዳይወጡ እገዳ እንደተጣለባቸው ማሳወቃቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ነኝ ከአዲስ አበባ